你觉得诶呢套剧如何咧？難评价评价。難 <laughs> 唔系正经啲，而家真系 interview 啊。好正经。O K，一、二、三，你好似你觉得呢套剧嘅评语如何咧？難，太多笑点啦。你仲埋恐怖剧，点解咁多笑点？每一场都。真系太難。你觉得诶拍摄方面有咩最困难咧？最困难就系個。 一个镜头拍成十几廿佢自己 cut 佢都唔 c 我都覺。咁如果诶俾你拣，你会中意拍啲咩类型嘅剧咧？唔使拍 BL <laughs> B L。得你拍。冇啊，我類型嘅。嗯嗯，BL。咁如果俾你创作一套剧嘅话，你会创作啲咩剧咧？咩类型嘅剧咧？爱劇。爱劇。 O K，繼續繼續繼續開情，我會寫個愛情小劇俾你到劇本嘅。誒，林文正，你今集死咗，你覺得遺唔遺憾咧？點解咧？因為我已經諗住爆拍死。O K，誒，你期唔期待之後你會有份做主角咧？住。你哋期唔期待呢呢集會高收視咧？ 几啦？肯定唔会唔系讲，我真系上一次收视太低啦。我想我希望今次高些少。上次都五百，个都好啦。上次都五百啦喎，嗰一个一定一百零五都好，一定破万。就 <laughs> 系今集你死咗好多次喎，你觉得你唔系？你觉得你自己拍摄表现如何？想 <laughs> 打我！唔想打個老細唔出退。 <laughs> 你觉得你拍摄表现如何？今集？喂，講咗先啦，拍摄表现如何？ 阿 David，你覺得誒今集佢哋演如何咧？幾好啊！不過真係太多小場啦。想打我個老細先。你尖咗踎又老攰。跟住話咩？啊？重拍咗好多次嘅都。啲嗯嗯。 <laughs>